प्यार इश्क मोहब्बत सब धोखेबाज है अपन दिल में तो सिर्फ एटीट्यूड ही काफी है हर तो तोरे मंगरी देखा अपन जलवा अरे तोर पीछे के ते पड़ल